ganz stumpf den einfach mal reindrücken und gucken. Na? Also ich würde sagen, der sitzt gut, der greift. Mhm. Gucken wir den zweiten und dann Richtig kommt der spannende Moment. ja. Die Dinger auch gehen. Ja, ob die Dinger auch gehen, genau. Was, ist das gleich zwei Stück sind? Ja. Naja, das ist ja... Macht es natürlich nicht einfacher. Gut. Ich könnte auch theoretisch einen 27256 und dann die Adressleitung rüberziehen, aber das wäre, glaube ich. Das wäre ein bisschen viel dann, oder? Mehr Modifikation als unbedingt nötig, weil ich meine. Ja. Also, also, also aussehen tut's gut. Aussehen und ich, gut von der Höhe ist das auch kein Problem. Ja. Ich. Dann machen wir doch mal wieder an. Gucken wir, ob das geht. Kommt da jetzt irgendwas Besonderes? Ah, okay. Mhm. Ja. Knochen sind noch da. Super. Scheint zu funktionieren. Ah! Das ist mein Resonanztest Synchron. <laughs> <laughs> damit, man die, damit man die Frequenz. Äh Gut, dann